Isip ko pero ako'y sabog na Oh no no no no Bakit? Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na